Milogwa na nyinyi Kashinde, tatizo lake kubwa haweki wazi, tunapaswa kumsaidia. Hilo haliwezekani. Elimu ni jangwa kubwa sana kuliko la Sahara. Kamfundishe kinda kuruka na apasaye kutenda. Kesho itakuwa siku ya ajabu sana kwako. nitakapoleta balaa langu hapa Mazingara. Kisima chenye hakionekani, kuko tambarare. Taarifa hizo umezipata kutoka wapi? Mimi sina jibu, labda muulize mama yako. Umeambiwa na rafiki yetu Gamele. Ni hatari sana hiyo. Pumbavu wewe, ulikuwa wapi? Kwa bisima mwenzangu mimi hapa